Hola a todos, soy Lili Beltrán y vamos a darle play al vídeo. Ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo, lo sé, pero he estado un poco ocupada, sorry. Me he dado cuenta que en el vídeo de Top Historias de Wattpad mucha gente ha comentado sus historias y me han recomendado algunas. Gracias. Algunas fueron de mi agrado y otras no mucho, pero igual estuvieron muy... No sé si no se han dado cuenta o yo qué sé, pero tengo otro vídeo en el cual también recomiendo algunas historias que me leí en el mes de febrero. Si lo quieren ver os dejo abajo el link. Ahora sí, comencemos con el top 6 historias de Wattpad que debes leer, segunda parte. Si quieren que en la próxima parte recomiende más historias, me lo dejan saber en los comentarios. Número 6. En este mundo no cabemos los dos de Sweet Hazelnut. ¿Qué harías si tuvieras que armar un equipo de investigación con el chico que odias para rescatarlo de ser arrestado? Nicole Sutstone lleva la típica vida de una chica de 17 años. Sin embargo, todo cambia cuando se ve involucrada en un crimen mayor que pone en riesgo el futuro de los adolescentes del pueblo. Lo que comenzó con un solo secreto se convertirá en una serie de misterios por resolver que los habitantes del pueblo deberán conocer antes de que el último juicio, convocado por la alcaldesa, se dé por terminado. ¿Se acuerdan de lo que dije antes sobre las historias que me comentaron en el anterior vídeo? Pues esta historia salió de ahí. Vuelvo a repetir que todas me gustaron mucho. Pero este de aquí me cautivó un poco más porque tiene muy buena redacción y estructura y desde el comienzo coge simpatía con los personajes. Número 5. Maldito Andrés, de Dani01 Gómez. Ella es Manuela, una chica colombiana, todo lo contrario a una chica tímida que se deja controlar y vive en España con su madre y su mejor amiga escondiendo grandes secretos y pasando desgracias. Luego está Andrés. En pocas palabras, encontrarás comedia, drama, romance y lo mucho que puede llegar a valer la vida. Si buscas una historia de altibajos, esta es la perfecta para ti. Te engancha y te hace mal a los personajes queriendo matar a algunos también. Número 4. Distintos, de Blue Goods. Distinto, que no es igual, no se parece o tiene otras características o cualidades. pueden juzgar por tus gustos o por no seguir los estándares de belleza a los que todos estamos acostumbrados. Pero el caso de estos chicos es diferente. No son juzgados por la sociedad, sino por el gobierno, encerrándolos alejados de la humanidad para tenerlos como conejillo de indias. Es una historia llena de fantasía que te va a dejar con las ganas de leer más con cada capítulo, entretenida y misteriosa. Número 3. Instituto de Zorras The Flowers in the Paradise. Cam y Sam son dos problemáticas, incorregibles, desastrosas chicas, según sus madres, y ellas no dejarán pasar su último accidente, así que son enviadas al Internship Ladies, donde todas las chicas son unas... perdón, quise decir todas las chicas son unas damas. Ellas decidirán hacer un escuadrón. ¿Quedarán algunas sobrevivientes o están condenadas a convertirse en fresitas? La historia con la que más me he reído hasta ahora. Están increíblemente salidas las autoras, pero me encanta. Vas a amar todo de esta novela y no vas a parar de leerla porque te aseguro que su humor no te cansará. Todos deberían tener Instituto de Zorros en su biblioteca. Número 2. Un amigo gratis de Inma RV. Nash Anderson es un sinónimo de desastre y desgraciado por la vida que ha pasado convirtiéndolo en un antisocial y antipático sin ninguna cualidad que destaque. Por otro lado, está Eleanor Taylor, una adolescente de 17 años que está cansada de ver gente triste. Por eso, con ayuda de unos amigos que la toman por loca, decide formar su propia asociación contra las personas entristecidas. Un amigo gratis. Un amigo gratis para llorar, un amigo gratis para reír, un amigo gratis para desahogarse, un amigo gratis para reflexionar y un amigo gratis para que te peguen a colleja cuando sea necesario. Un amigo gratis, eso es justo lo que Nas necesita. Otra historia que descubrí mediante los comentarios del anterior vídeo. Cuando leí el primer capítulo me quedé como que, wow, debo leer más. En verdad engancha, te saca risas desde el principio y los personajes están tan bien hechos, os lo recomiendo mucho. Número 1. Creo que es la novela más esperada del vídeo por ser la primera, al menos por mí. Ya que en el caso de este vídeo, no como en el anterior, sí les estoy enumerando de intermedia mejor, ya que ninguna la denomino como peor historia. Bueno, ahora sí, sigamos con el curioso caso del perfume de lavanda de Aura Luna. Perfume de lavanda es la nueva sensación de la temporada primaveral. Este perfume ha causado un impacto positivo entre las mujeres, recibiendo críticas de distintos sectores de la sociedad, especialmente de la clase alta, ya que el perfume es costoso. Pero existe solo un detalle. A los 15 días de su uso, aun cuando no fuese continuo, el portador del perfume comienza a tener problemas de salud hasta que finalmente le llega una terrible muerte. Nadie sospecha del perfume de lavanda, excepto el inspector Molano, quien tiene un récord bastante grande en la solución de casos inexplicables. Pero no solo sospecha del perfume, sino también de su creadora, la señora Silva, quien también guarda un oscuro pasado. ¿Qué tiene el perfume de lavanda? ¿Por qué las muertes? El inspector Molano hará lo posible por descubrir la verdad sacando toda la luz. O eso espera. Con esta novela me he quedado sin palabras, en serio. Es que no encuentro las palabras perfectas para describirla. Voy a intentar hacerlo con una, aunque sé que no va a ser suficiente, pero bueno. Increíblemente exquisita. Mm, ok, hay dos palabras, pero es que... No, mejor descubran ustedes mismos el por qué elegí el primer puesto para esta historia. Pero aquí no acaba la recomendación, todavía falta la increíble, extraordinaria, cautivadora novela de Lily Bertrand, Sin Destino Alterno gracias, Vale, vale, no, no es la mejor de todas, pero Lela, sé que te va a encantar. Abajo voy a dejar los links de cada historia, incluida la mía, para que las lean. Si quieres contactarte conmigo, también están los links de mis redes sociales. Sin enrollarme más, espero que os haya gustado el vídeo y lo compartan con sus amigos dejándome un hermoso like y suscríbanse. ¡Chao!